なくても苦しむのが立派な人らしいです他人に優しく自分に厳しくそういうこと言うやつがみんなまとめてないないないないないないないない嫌いだかみたいですクソみたいです別に言うほと不幸じゃないですやりたいことをやりまくれればそれ以上はいらない義務を果たさず筋も通さず 脱ななかった最高の社会貢献迷惑だとか無責任だとかることない暇人大無責任白の白に白が白が天に決まって いですどうせ死ぬは長くしていきます恥ずかしいとか惨めだとか人生みんなそう矛盾していて無責任でそんな面倒くさい ちょっと待ってよ待って待って